J'utilise la pâte d'arachide face au tiers Avec cette pâte d'arachide, ma cuisine est vraiment au top. Ça se voit même. Depuis devant la porte là, je sentais l'odeur. Oh là <laughs> J'utilise à tout moment cette pâte. Elle est naturelle et très bonne. Vraiment. Vous voyez c'est qu'il faut utiliser des parce bon, au quartier seulement, tout le monde sait pas d'arachide parce que es Vraiment, avec la pâte d'arachide parce que t'es du coup, ouais. <laughs> T'inquiète, on va se régaler de ce là. <laughs> ok. Bonsoir ici. Bonsoir. Merci. Bonne arrivée chérie. Merci. Ça va Ça va. La journée Ça s'est bien passé. Ah, merci. Le travail. Oui, ça y est. Dieu Ça sent bon ici. Ah, je suis en train de cuisiner. Ah, ça c'est bien. Donc je vais prendre place ici à J'espère que c'est presque prêt. Hein, oui, c'est presque prêt. prêt. Okay. T'inquiète, dans quelques minutes seulement, ça sera prêt. Okay. đó mà nó là bé số cái điên của cái điên bây giờ làm mà cái điên đi vào bỏ à đây là à bỏ cái này mua bao nhiêu rồi quay mà mới uống mình người tiền vậy nhá quay khá là khó quay cái cái cái cái phải phải đặt câu rồi đó quay thì cô lo anh gì cô lo anh gì ça ah, Ça a l'air bon là. Je t'apporte de l'eau. Euh, oui, un peu d'eau. Merci. ma copine, allons manger. でめっ o kok Bonsoir. Oui, bonsoir, voisin. Oui, Ça va aller oui. La soirée. Oui, ça va bien je vous. Oui, ça va. On était juste de passage ah pour vous saluer, faire un bonsoir, comme ça fait longtemps. Me saluer Oui. Ça, c'est gentil, ça. Ça fait vieux, ça fait longtemps que je suis dans le quartier, mais vous n'êtes jamais venu me saluer. Pourquoi bon. aujourd'hui Bon, évidemment. Bon, c'est juste comme ça. Juste comme ça Oui, juste comme ça. Vous tu n'y a rien de souci. délicieux. Que tu allais aimer. J'allais même, même, quoi. Ah ouais, c'est trop bon. Merci, chérie. C'est quelle pâte ça C'est la pâte d'arachide, façon tegedege. Façon tegedege Oui. C'est nouveau ça Oui, c'est nouveau. Mais c'est propre là. Vraiment. Et c'est. Maintenant, tout le monde utilise la pâte d'argile façon tegedege. C'est local 100% naturel. Oui, c'est naturel. Ça, c'est propre, ça. C'est très, très beau c'est local, c'est Burkinabé. Donc, oui, c'est Burkinabé. Bien évidemment, ça contribue au développement du pays. Comme le disait Thomas Sankara, consommons Burkinabé. Ouais. Oui, c'est ça. C'est bien fait. Mettez-vous à l'aise. eh, non, pas là. Bah Pas là. Eh. Pas là. Eh, moi, on de mouiller. Mouiller, non, autour.